好，今天一副小编哦蔡广星辰，我们来到了 Y f o n e 家的摊位。对，那我们接下来带大家来看一下 Y f o n e 这四天三夜里面纪家摊位有什么特别的行业。好，那我们现在就来看一下他们摊位吧。我现在就身在我们 Y f o n e 家的竞旁边区。 左手边这边有的一家服最新最快的电竞旅店，欢迎大家来。 今天我们来到 vivo G 嘉的摊位，那我们这次邀请到我们 G 嘉电器周边事业群协理李林宇先生 AD。啊，Hello，大家好。那我们这次很很高兴的邀请到 AD 先生来在我们这个 G 嘉的摊位受访。那我想问说，哎，G 嘉从以往到现在，为什么会有这么有缘在 vivo 都能看见 G 嘉呢？ 呃，因为 Wild Force 其实是一个台湾第一次办的所谓的 LAN Party。那传统来讲，其实台湾并没有这样直接针对玩家针对性的一个活动。所以从三年前在内湖开始，其实我们就已经很积极参与了。那我还蛮记得，就是说那时候在内湖，我们背了一袋的那个鸡排啊，去去那个，去那个 Wild Force 分的时候，大家那种感动，大家都对，很热闹，所以。 其实我觉得这就是呃所谓的我们要在各个产业长久去做经营，要呵护它的电竞产业。对。那其实这就是一个很好的一个地方，来做经营。所以其实我们蛮愿意在持续在这边做一个投入哦，能够让希望能够让台湾的电竞产业，或者台湾的这个整个这个这个 LAN Party 的一个生态能够更活络。对。那我们也希望就是说把电竞这种东西哦导到比较更正向的发展。哦，大家觉得说它其实也是有一个。 正式的展览的，他不是说好像在大家在玩他能玩自己的暗暗黑，呃，在或者是玩自己的，或者是说好像是不好的一个嗜好。这个东西我觉得我们都不希望这样，我们希望就是说，借有这样展览，大家开放给所有的人看，然后大家来参与，然后。 能够知道说哦，原来电竞是一个很健康的活动。其实现在电竞也开始有，因为其实我有看过选手他们在比赛的那个过程，那真的是很压力，那种精神的压力其实很像是在就是在跟那种运动比赛是很相似的。啊，是，因为我本身也有玩英雄联盟嘛。是。那我在玩英雄联盟的过程中，其实它就是一个团队合作。对。其实都在参与这个电竞的过程中，我们必须要了解团队合作的重要性，有攻有守。 那另外一个就是说，电竞其实是一个有策略的，所以所以我觉得这对一个人一个年轻人在成长的过程中的一个均衡发展也是很有帮助。知道学习团队合作策略，都需要去动脑思考。对啊。OK，哎，那这样子我们之后像季家来到这样的电竞那季家之后在电竞领域会有什么样的角色跟使命？吗？想要带给玩家什么样不一样的体验？我们我们希望就是。 提供给一个玩家更完整的一个环境，包括说你们身后坐的这个电竞椅啊，对，这个也是我们近期开发的。对，它这个电竞椅事实上可以平躺的，你打累了可以直接躺下来睡觉。跟 b Y o c 就直接上车。对的，就直接躺下来睡觉。所以我们希望就是说带给玩家一个更完整的一个环境，哦，包括说从我们本来的主机版显示卡，再往外扩通，包括说键盘、滑鼠、机壳这些所有的。 零组件上面组成，那包括说我们的笔记本、本机的部分，我们需要给整个电竞的产业营造一个更舒适的环境，然后更专业哦。所以说，比如说我们在打篮球有篮球鞋，对。那为什么打电竞就做普通椅子呢？是啊。这这这这个是不不合理的嘛？因为大家在这样的话，没有没有这个专业性在这边，所以打电竞其他的椅子的需求跟我们一般的椅子是不一样的。 了解，所以就是从我们技嘉从原本这里电脑核心开始往外发展，变成一个技嘉的电竞的 family，那给玩家一个从头到尾的完整的游戏体验。对，应该是说这个策略是不是我们想要推给玩家的？这个策略是玩家希望我们做的，因为在我们卖卖显卡的过程中，我们跟玩家有很多的互动，那我们了解到说，其实显卡只是代表电竞的一部分，它还有很多的。 需求没有被满足，那对我们来讲的话，我们我们希望在这一块带给玩家更更全面的东西的话，这些产品就营运而生的。没错，所以就是从主机版显卡，然后开始到机壳、电源、周边、键盘、滑鼠，都是可以看到技嘉产品的特色。对，对。那这未来是不是连电竞桌也可以出现？电竞桌其实我们是有在考虑，只是说。 电竞桌现在大家并没有没有一个很清楚的认识，什么叫做电竞桌，什么不叫电竞桌，所以说这东西并没有一个很明确的说，到底电竞桌要具备什么样的元素，它才是一个好的电竞桌。所以这一块其实你可以思考，只是说这一块来讲的话，在发展上面可能会没有那么快。哦，所以说未来的话，技嘉在电竞周边会有很多很特别、很出色的产品出现。呃，应该。 只要需求，消费者的需求还没满足，那我们就是一直努力想要去满足消费者的需求。懂。我也很期待，因为我自己也是玩游戏玩的很入迷啊，所以对于那些周边设备，我也是很希望能去体验到。其实，其实我们在看玩游戏这件事情是一个点线面的过程。是。比如说。 到底我们手背哦，在用一支滑鼠的时候，它举起的高度应该是怎么样，让你整个控制滑鼠是能够最舒适、最那个？还有你的视线跟着屏幕中间，到底是怎么样的高度，能够让你的反应最快，或者说最舒适？玩久了以后不会有脖子上或者是身体上的腰酸背痛？对对对对对，所以这东西其实都必须要有更完整的呵护。就好像我们在跑步。 哦，跑步鞋就会有说，哎，你的包覆性、你的稳定性一样，它其实有很多的不同的。电竞其实到最后应该是每一个人都能够享受最适合他的电竞的整个配备，应该是要做到这样才是一个好的电竞对吧？ 总之，也期待未自家未来能满足我们各式各样玩家的不同需求。我我们我们希望能够尽量做尽我们自己的一份心力去传播。好，那 Andy 好不容易来到我们自家有到 Webforce 这样的摊位，帮可不可以帮我们提点一下我们这一次摊位中的一些重点特色吗？我们这次摊位主要推的就是我们新推的一系列 e t r i n Gaming 的系列哦。那 t w i n Gaming 系列，我们这一次包括电竞键盘、滑鼠。 机壳，然后那个 CPU 的风扇，哦，显示卡，我们都完整的一个系列给大家。那大家可以来这边直接让体验、感验、体体验到我们的产品。那这个这一套系列的产品最主要特色就是我刚才跟你讲的，我们 e t r e m 的意思不是说我们做的呃很夸张 e t r e m 的部分就是说我们无止境的去追求玩家到底要什么，然后提供给他最大的满足，这样子，就是给玩家所需要的。 满足玩家的游戏需求。对，那另外我们也有展我们的阿罗斯的呃笔记型电脑。那阿罗斯笔记型电脑主要就是瞄准高阶的玩家，就好像有点像是台跟 Laser，那阿罗斯是我们的 Laser 这样。哇，那当然我们也有展自家的主机板。那我们主机板现在能够推的就是有各式各样的灯光效果、多色的表现。 我们有看到一个 VR 的游戏区，哎，啊对，是独家吗？呃，对，我们这次是台湾独家展这种多对多的 VR 对战的游戏啊。那其实 VR VR 的实际上体验也是一个我们之后能够都会去体验到的东西。所以如果玩家六日有空，一定要来到季家摊位。对啊，来体验一下，来体验一下这张电竞椅。 这是我们新的电竞周边，然后甚至体验我们 VR 游戏带来的特色。对，我们希望我们的布置哦，在我们布置不不不管，只要是你看到技嘉属于电竞的摊位，我们都希望你来这边能够不虚此行。所以说，我们尽我们的力量，我们是做硬体的嘛，所以我们有最先进的硬体，还有跟一些。 媒体呀，或跟一些软体业界有很明确的联系。对，所以我们在每一次的摊位的设计，最大的目的就是，不是卖你硬体或提供规格而已。我们要对摊位最主要目的就是说，你来参加我们摊位，你可以体会到最新的游戏的感觉。是，就是卖给你是那个体验感？对，你你应该是说，你来这边，你就可以。 因为我们本来在家里，我也不知道说我到底下明年后年我电脑要不要换，我可以得到什么新的体验。是啊，是啊。可是你在我们这边的摊位，你就可以知道说，哦，原来现在电脑可以做到这样的程度。那这个体验是不是我想要的？ 这个体验是不是让我觉得更有趣？这个才是最重要的。亲自体验，对，就是最能打到玩家心里的那种感觉。对，来体验下一代的东西到底怎么样？OK，了解。好，那我们就这一次就谢谢艾迪为我们做这么深刻的介绍。好，谢谢你，谢谢谢谢谢谢大家。嗨，大家好，我是这家电竞周边事业群艾迪，艾迪。 欢迎大家来参观这家 Wild Force 的摊位，跟我们一起同乐。